Адшаа гүшүүн цалингийн хоригоор хасах сануул өгдлөө. Хурл хурл өмлөхгүй шүү. За уучлаарай. За намын санхүүжилттэй холбоотой нэг тодруулах зүйл байна. За энэ улс төрийн намын тухай хуулаа сонгуулийн тухай хуультайгаа хэр уялдаатай боловсруулсан бэ? За намын санхүүжилт дээр энэ төрийн санхүүжилтийг 0.5 хувиар үржүүлж гаргана гэсэн нэг юм тооцоол бичсэн байна л да. Тэгээ энэ нь өөрөө хэр одоо нийт одоо хідэн төгрөг гэж харагдаж байгаа. Төсөв нь хід гэж та нар одоо ийм тооцоолол хийсэн. Энэ нь тэгээд хангалттай юм уу? Нөгөө л нэг нэр дэвшигчт нь сонгуулийн үе болохоор нөгөө мөнгөний сонгуул хийдэг энэ зүйлээсээ гарч чадах юм уу? Сонгуулийн хуйлтаагаа уйлдах шаардлагатай гэж ингэж харж байна Эн дээрээ бол яг уу бид нар тодорхой санхүүжилтүүдийг бол их тодорхой болгож энэ хуулийн дээрээ оруулж ирсэн байгаа хэдий ч а сонгуулийн хуулийн дээр бол ерөөсөө энэ санхүүгийн зохицуулалтууд чинь хангалттай орж ирээгүй харагдсан л да. Тэгэхээр эн чинь нэг юмны хоёр тал өөрөө. Тэгэхээр энэний уялдааг хэрхэн хангасан бэ гэдэг ийм асуулт байна. За тэгээд тэр 0.5% гэдэг дээр ямар тооцоолол хийсэн бэ? Энэ тооцооллыг бас тодорхой хэлж өгнө үү гэсэн ийм асуулт байна. Баярлалаа байгаа асуудлуудаар хариулнаа. А 80. За судуудаар хариулахын өмнө энэ асуулт хариултын дараа санал хураалтаа учраас гişүүд чуулганы танхим зоглоно. Асуулт хариултын цаг утахгүй дуусна. За энэ хуулиар бид нар энэ намуудын санхүүжилтийг ил тод нээлттэй болгох, шилэн болгох, намуудын санхүүгийн тайланд тооцоо гаргадаг байх, намын намын жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийдэг байх, тэрнийгээ жилийн 1-р улиралдаа багтаа захим хуудсандаа байршуулдаг байх, намууд энэ санхүүжилтийнхаа тайл тайланг олон нийт гişүү дэмжигч нээлттэй танилцуулдаг байх, улсын хэмжээнд улс төрийн намуудын санхүүгийн тайлан, үйл ажиллагааны тайланг сонгуулийн ерөнхий ороо жилд нэгтгэж улсын хурлын парламентод танилцуулдаг байх ийм зохицуултуудыг нэлээд оруулсан. Намууд энэ одоо санхүүтэй холбоотой асуудлуудыг нээлттэй ил тод болгох санхүүгийн тайлан энэ юмнуудыг ил тод болгох залтуудыг а тэрүүндээ хэрвээ ихгүй бол зөрчлийн болон бусад хуулиудаар хариуцлага тооцох асуудлуудыг ч нэлээд наривчилж зааж гисэн. За ингээд Э, санхүүжилтийн хэлбэр гэхээр хоёр хэлбэрээр л одоо санхүүжилт намууд ирж байгаа. Нэг нь бол одоо төрийн санхүүжилтийн хэлбэр. Тэгээ төрийн санхүүжилтийн хэлбэр бол өмнө нь бас нэлээд тодорхойгүй явж ирсэн юм аа. Суудлын мөнгөөр өгдөг. Тэгээд одоо энэ одоо хэрвээ парламент суудлаа бол суудлын мөнгө өгдөг. За дараа сонгуулийн санал өгсөний дараа жилийн дээр нь авсан саналын тоогоор нэг удаагийн мөнгөнд тэтгэлэг өгдөг. Тэгээд намуудын аймаг нийслэл сум дөргүүд авсан юунууд дээр нь бас янз бүрийн хэмжээтэйгээр суудлын мөнгө гэж өгнө, төлөөлөгчдийн мөнгө гэж өгнө. Тэгээ энэ дүнгээр аваад үзэх юм бол одоо улсын төсвөөс 4 жилийн хугацааг нь аваад үзэх юм бол 20 гаруй тэрбум төгрөг гараа авчиж байгаа байхгүй юу? А гэхдээ энэ нь наривчилсан хуулийн заалтгүй тодорхойгүй явж ирсэн учраас энэ нь алдаг оног эргээд энэ төсвөөс орж ирж байгаа мөнгөний зарцуулт юунд байсан юм бэ? Зориулт нь ямар байсан юм бэ? Хэрхэн тайлгнах юм бэ? гэдэг асуудал нь бас тодорхойгүй явж ирсэн. Тийм учраас шинэ хуулинд энэ төсөөс хэрвээ санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж байгаа бол тэр нь тун ойлгомжтой зөвхөн парламентод авсан суудлынхын тоо, парламентд авсан сонгогчдын тоотой уялдуулаад өгж байгаа. Дээрээс нь нэмээд энэ авсан мөнгөө төсөөс авж байгаа татвар төлөгчдийн мөнгийг авж байгаа зарцуулж байгаа бол түүнийгээ тайлгнадаг зориулт нь тодорхой ийм залтуудыг бол шинэ хуулийн төсөлд тусгаж өгсөн. За жилдээ одоо яг энүүгээр таны төрөний хэлсэн томьёо буюу сонгогчдын авсан саналыг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 0.5 хувиар үржүүлж өгч байгаа. Энэ нь өнөөдрийн ханшаар бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нь 550 мянга гэд үзэх юм бол тэрний 0.5 хувь гэдэг бол 2750 төгрөг гэсэн үг. Тэгээ 2750 төгрөгөөр сонгогчийн нэг өгсөн сонгогчийн санал болгоныг үржүүлнэ гэсэн үг. Ингээд нийтдээ бол эн чинь өнөөдөр нэг сая 700 мянган сонгогч ингээд үзэх юм бол 5.9 тэрбум шахам төгрөгийг энэ одоо саяны томьёолоор бол гарч ирж байгаа. Энийг одоо парламентод суудлын 2% босоо авсан сонгогчдын 2%ийг авсан дээш санал авсан улс төрийн намууд энэ хэмжээний санхүүжилтийг хувааж авна л гэсэн үг. А нийт үнгээр. Тэгэхээр ийм хэмжээ нэгснээ бид нар улсын төсөв дээр ирэх 4 жилээр наваад үзэх юм бол ирэх 4 жилээр энэ хууль гарснаар бол одоогийн гаргаж байгаа мөнгнөөс их хэмжээний мөнгө гарахааргүй зохицуулагч харагдаж байгаа. А нөгөө талдаа өмнө нь бол зүгээр суудлын мөнгө өгчдөг байсан бол одоо зориултын зааж өгөөд, хувийн зааж өгөөд, тайлангийн зааж өгөөд ил тод байх, нээлттэй байх. Тэгээд бүх намууд нэг одоо дансаар бүх намууд биш шүү. Нам болгон нэг данстай байхаар тэгээд нам авсан тэр хөрөнгө мөнгөнийхөө тайланг захимаар шилэн дансны хуулиар тайлгнаж явах энэ наривчлсан зам. Заасан. За ануу жигшэн тодруулын нэг минут. За миний асуугаад байгаа нь би бас түрүүн ойлгуулж чадаагүй гэж магадгүй. Энэ 5.9 тэрбум төгрөг гэж байгаа чинь тэгээд энэ шинэ хуулиндаа зааж байгаа нөгөө сонгуульд оролцох эрх бүхий этгээд нэр дэвшигчтэй ингээд дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх гэсэн гол концепт нь бол ийм зүйл яваад байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ эндээ одоо хүрэлцээ тэ хүрэлцээтэй гэх нь юу юм? Энийг бид нар үнцээр нь өөрчилж чадж байгаа юм уу? яг 0.5% гэдэг тоог тавьж байгаа нь дэвшилттэй хэдий ч бид нар тэр цаанаа нөгөө нэр дэвшиж байгаа хүмүүс чинь мөнгөний сонгуулаас ангид байна инээтрээ гэдэг байгаа тэр тэрэнд нь одоо үнэхээр ийм бодит дэмжлэг үзүүлэх үз үзүүлэх үз ийм өөрчлөлт болж чадж байгаа мó л гэж байгаа байхгүй юу харахад бол эн чинь 5.9 тэрбум гэ том дүн сонсогдоод байдаг. А гэтэл бид нарын нөгөө хүсэж байгаа өөрчлөлтөнд чинь нөлөөлөх үйс ийм одоо алхам болж чадж байгаа юм уу, үгүй юм уу гэдгийг л асуугаад байгаа байхгүй юу? За содотор дөрөх хэлнэ. Монголд э, энэ улс төрийн юунд явж байгаа шинтгэлийн юмд бол энэ улс төрийг э, мөнгөний оролцоог нь багасгах, мөнгөний факторыг багасгах, улс төрийн зардлыг бууруулах ийм зарчмуудыг барих хэрэгтэй манай сонгуул, манай улс төрийн намууд улс төрийн үйл ажиллагаа бол асар өндөр зардалтай явж байгаа. Тэгээ энэ нь өөрөө эргээд улс төрд мэдлэг боловсралтай залуу хүмүүс эсвэл улс төрд одоо ёс зүйтэй ийм одоо хүмүүс орж ирэхэд бас тодорхой хаалт болчиход байгаа. Хүн мөнгөтөн ордог ийм орчин болчих гээд. Тийм учраас бид нар энэ улс төрийн намууд энэ хууль гарсны дараа бол энүүгээр бол улс төрийн намуудаа зарцуулж байгаа хөрөн мөнгө бол нээлттэй ил тол бодохын зэрэгцээ багасна. А нөгөө талдаа таны түрүүний хэлдгээр бол сонгуулийн үеийн зардал сонгуулийн бос үеийн зардал гэж хоёр байна. Сонгуулийн үеийн зардал бол сонгуулийн хуулиар зохицуулагдана. А сонгуулийн бос үеийн зардал буюу түрүүн миний хэлээд байгаа хандив ийг хязгаарлалтсан жилд эцсийн өмчлөгчөөрөө нэг хуулийн этгээд нэг намд 27 сая төгрөг хавцааны төгрөг хандив өгж байгаа. За цагаан хүүгээ илрүүлдэг шүү. Асуулт сууна.